好，首先让我们来看一下接下来这一周有什么需要特别留意的日课吧。礼拜一我们逢到的是真菌选药的即刻，在当天大部分的红痣都是通宜可用的哦。另外在礼拜二的部分，我们会逢到勿修照的日子，所以如果刚好你的厨房正在做整修，记得照的部分先不要去动到哦，避免下方。 下到家中的成员。礼拜三的部分，逢到是月德和大进的日子，在当天的酉时，也就是在我们傍晚的五点到七点的这个时候，非常适合到有供奉诸生娘娘或是观世音菩萨的庙宇前往去求子事。对于想要求孕的夫妻们跟新人，请务必要在这一天记得去求子哦。 另外，在礼拜四的部分，逢到的是乌兔太阴，及时落到了午时，也就是我们上午的十一点到下午的一点。在这一天，我们可以透过纳入的这个方式来帮自己补运。我们可以选择拿一个红包袋，然后放上一百六十八元的硬币，并且把它放到我们的抽屉里面，代表的是。 一路发，但是我们希望这个财是不见不漏财的，因此我们必须要把它放在别人看字不到的抽屉里面收起来，才能够有达到纳入的效果。哦。另外，在礼拜五的部分，我们会逢到的是大偷休日，因此在这一天，老师会建议大部分的事情都少取是比较好的。 礼拜六的部分，我们会逢到的是进入柜的日子，在这一天的早上的卯时，也就是五点到七点，以及我们的未时一点到三点这两个时间，我们是可以把家中，比如说如果你本来就有放置聚宝盆，或者是你本来有放东西在财位，我们可以在这天的这两个时辰整理这个东西，那我们。 的这个运可以重新再转一次，也就是如果本来你的钱招进来了，我们要把它清空，然后让你可以再再一次的再纳钱进来的意思。所以这也是进入贵的用意，不妨大家可以参考看看，在礼拜六当天为自己二度补财运哦。另外，在礼拜天的部分，我们逢到的是富贵日。 那时间呢是落到了午时，老师会建议在午时的这个时间呢，大家可以去施予一点小惠。那这个施予小惠的方式，也就是比如说，我们可以顺手把你在午时这个时间，也就是上上午的十一点到一点这个时间的消费的发票，顺手就捐出去，或者是把早开的零钱顺手就捐到了那个便利商店的零零钱箱里面。那这样的部分就有点。 属于就是互相帮助，虽然你不知道你帮助到了谁，但是把这一份小惠施予出去，后面你也会得到相对的回报的。这个回报可能是别人对于你的一个感念跟感恩，那对你的运势也会有加分的效果。哦。大家不妨在周日的时候午时记得将身边的发票跟零钱捐出去吧。 再来，让我们来看一下漳州的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属鸡的朋友，第二名是属猴的朋友，第一名是我们属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这一周，你们呢是运势非常的强盛，而且做事情呢真的是非常的顺遂。基本上，如果你有什么想要执行的，可以立刻在这一周。 赶紧去做，对你来讲的话是非常好的哦，而且成功率基本上都有八成以上的效果。另外，我们再来看一下个别生肖在这一周的运势状况又是如何吧。首先，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，老师会建议你在这一周要注意，可能会有财务的损失。 因此，不管是公有的或是私有的部分，尤其是如果你刚好又是会计，或者是你是人事，不管你是在保管资料的部分，或者是你在保管印章的部分，甚至比如说是业务啊及业务机密的部分，那这个部分我们都要特别的留意，因为这可能这个财务损失不见得一定是针对你个人的，也有可能是针对你所。 负责的公司的部分，所以请大家务必要注意哦。另外，如果是自己的财务的部分的话，切记不要遗失密码等等之类的。如果有遗失的话，也要切记去看一下账户的部分有没有什么样的瑕疵跟状况发生，才能够确保让你的损失降到最低哦。要注意的天数分别是当周的礼拜一跟星期天。 下一个生肖是我们属牛的朋友，属牛的朋友在这一周比较容易觉得非常的心烦意乱，因为这一周对你来讲的话，真的就是一个勾心斗角的一周了。你会觉得怎么好像大家都好有内心戏，实在很难揣摩到底我的上司在想什么，我的同事在想什么，我的同伴在想什么，甚至有的人会觉得我的另一半现在又是在玩哪一出啊？ 没关系，这一周虽然是有点雾里看花，实在不了解对方到底是想什么。但是如果你做的事情是对的，就坚持到底就好了。别人想要怎么动你，想要怎么弄你，如果你的实力是坚强的，其实你也不用太过害怕，不是吗？属牛的朋友在这一周要注意的天数分别是礼拜一跟礼拜二哦。 下一个生肖是属老虎的朋友，在这一周对你们来讲的话，真的是诸事顺畅。不管是情场，或者是在一呃我们的事业方面的话，还有财运方面，其实都是算蛮顺遂的。但是属老虎的朋友，你们要切记，不要老是有三心二意的一个状况，不然的话，即便在顺遂的道路，你也会走得畏畏缩缩的，没办法一往直前哦。 属老虎的朋友，在这一周要注意的天数是礼拜二。下一个生肖是我们属兔的朋友，属兔子的朋友，在这一周要避免浪费资源。这个资源可能来自于家庭所给予你的资源，比如说，如果他送你出去游学，可是你却没有好好把握这个黄金的时间；又或者是说，公司给了你机会去呃学习一些课程，可是你却没有把握。 你却把这个名额让给了别人，因为你可能自己的一些事情，你并没有去做一些重新安排时间的调配等等的，又或者是可可能呢，你得到了一些新的资讯，那别人希望呢把这个资讯分享给你，可是你就觉得，诶，我好像没有这个需要，所以你就回绝了。而实习呢，这个。 这个东西或许你在当下觉得你不需要，可是也许你的周边会有人需要，那可能你知道这个资讯，你可以把这个资讯 pass 给他，然后让你们中间呢有多了一层的一个呃可以互动的东西。所以说，老师会建议就是属兔的朋友，对于别人所要提供你的资讯类的或者是讯息。 啊，甚至是课程这方面的，你都不要太快的去回绝，先听看看，或许不见得是你当下需要，可能你未来会需要，或者是你周边的人会需要，又甚至这可能可以变成是交际之间、人际之间的一个话匣子的一个起端，所以不要太快去回绝，或是不要太快去拒绝了解状况哦。属兔子的朋友在这一周要注意的。 天数分别是礼拜三哦。下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友要切记，在这一周不要莫名其妙的节外生枝。虽然你们在这一周的运势其实是相对的旺盛的哦，可是呢，你很容易因为人家好端端的跟你谈完一件事情之后，你后面又又补了一些陈年往事，或是翻了一些旧账出来。 让人家觉得你有点调侃的意味，反而就有点节外生枝的感觉。所以属龙的朋友切记，其实你要注意的是你的嘴，不要就是老是一直去讲过去的事情，这样子才不会出乱子。那在这周你要注意的天数分别是礼拜四哦。 下一个生肖是我们属蛇的朋友。属蛇的朋友，在这一周，老师会注意要提醒你的部分是要小心官非的部分。我们都说祸从口出，所以你要特别留意的就是，不管是在工作上，或者是做在感情里面，或者是在你个人生活，任何跟合约相关的东西，或是在，请你一定务必都是要白纸黑字的很清楚，才不会造成。 后面有一些官司出来，那这种东西还有包括的就是，比如说跟人家在言语之间呢，可能你觉得不吐不快，可是别人觉得被冒犯了，那引起这样的一个官非被告。所以，所蛇的朋友在这一周也要务必要注意，不要让自己的毒蛇害了自己啊！要常常去做出庭的这个动作哦。 那属蛇的朋友在这一周呢，要特别留意的天数是礼拜五哦。那下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友在这一周，老师要提醒你小心不要累出毛病了，因为属马的朋友其实很多事情呢，都很想要自己挺身去做，一马当先。所以是说冲在最前头的时候，虽然光芒都会在你身上，可是所有的责任。 也都会也是压在你的身上的压力，也同样在你身上。那属马的朋友责任心又相对的重，所以不难免的很容易让自己的心也很累，又没有给自己充分的休息时间，就很容易让自己的健康从黄灯亮起了红灯。所以适当的给自己安排一些时间可以休息，甚至去踏踏青、出游，让自己放松一下也是非常重要的。 属马的朋友，在这一周要注意的天数是礼拜六，不妨透过周末的时间，让自己的心情达到放松。甚至老师也建议你可以去舒压，做一下全身的 SPA，也是不错的哦。下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友在这一周要留意的是口舌是非，也就是你会觉得我什么都没做，怎么总是会有别人在旁边说，哎，听说他们怎么样子。了？” 可是，其实你会觉得这个关你什么事？是我家的事，也不干你的事啊。没错，可是别人就是喜欢看人家的笑话，这是人的人人性。但是，身为当事者，你一定会觉得很难堪，而且是觉得心里是不开心的。因此，老师会建议就是尽量呢不要去介意这种事情，去想一些你能够掌控的事情，做一些能够让你开心的事情，这样子。 也是比较好的。那属羊的朋友呢，也要注意在这一周呢，不要心情就是跌入了一个低潮的一个状况。因为如果一旦进入那样的一个循环里面，你会很难跳脱出来。所以尽可能要做开心的事情，让自己沉浸在快乐的一些回忆里面，对你在这一周是精神良药哦。在这一周要注意的天数是礼拜五跟星期日。 下一个生肖是属猴的朋友，属猴的朋友真的是猴塞雷，在这一周对你来讲真的是诸事顺畅，心想事成，想做什么事情都可以很顺心如意的达成。唯有就是不要太过得意忘形，让人觉得你有点小臭屁哦。除他除了这个问题之外，其他的就是好好的拿捏自己的分寸，那一切都可以没。 满的，达到你心里所想要的。属猴的朋友在这一周要注意的是，礼拜一如果有要做出行的话，请记得所要带的东西跟物品都要先确认过再出门会是比较好的哦。下一个生肖是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友在这一周比较容易遭到异性的一个青睐，那就要特别留意了，要看你本身是单身。 的话，那当然是没有什么关系啊。可是如果你是已有经有对象的，在谈恋爱中了，或者是你是有家室的，那那你就要留意一下，这样的一个桃花可能对你来讲就不是这么的好喽。好，所以切记切记要拿捏好你的分寸，还有要注意你自己到底是处于什么样的感情阶段，才能够走下一步哦。 属鸡的朋友，在这一周要注意的天数是星期三。下一个生肖是我们属狗的朋友。属狗的朋友在这一周的运势算是否极泰来了。上一周很多事情让你忙得昏头乱额的，完全快差一点就失去了方向。但在这一周，你会觉得很多事情都回归到了原来的位置。因此，属狗的朋友在这一周切记，尽可能将你手中要执行的事情。 往前推进，让进度可以往前推前，对你来讲的话会是比较好的。毕竟已经月底了嘛。那属狗的朋友在这一周没有特别要留意的日子，唯一要注意的是周边靠过来的人到底是来帮你还是扯你后腿的哦。下一个生肖是我们属猪的朋友，在这一周呢，真的是贵人来助，四方贵人前来协助你，所以属。 属猪的朋友，你会瞬间觉得，诶，自己好像受到了很多的瞩目，但是这些瞩目是暂时的，因此最重要的还是人家看你有没有实力。如果你有实力，当然人家总是会巴结在你旁边嘛，因为他们需要你的协助跟帮忙。可是如果他们是你是沾了别人的光，人家才。 想透过你来协助的话，那这这些东西可能就只是暂时的。所以老师要说的是什么？属猪的朋友，请你要提升一下自己的工作上的一个呃素质还有品质。这样的话，你才不是因为沾了别人的光，让贵人来帮助你喽。希望下一回贵人来住，是因为你个人，而不是因为你沾到了光。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 忽然会很想要黏着对方，甚至是扒着对方。但是我们要注意的部分就是，你要看看对方习不习惯这样的一个模式，不然他会觉得你是不是哪里有问题，你怎么忽然这么的异常的黏？好，所以说这三个生肖的朋友要拿捏一下自己的黏攻的尺度哦，不然的话可能会把对方吓到的。 以上是我们这一周的生肖运势周报，喜欢的朋友请记得帮老师按下订阅跟赞，这样你才可以在下一周持续收到老师的运势周报哦。我是金英老师，感谢大家的收看，我们下周再见喽，拜拜。